is wonderlike tyd, die beste tyd om te lewe. Vandag, dis mos nou die dag van die Here, soos wat Paulus vir ons leer in 2 Korintiërs 6, daarby vers 1 en 2. En wat kan nou beter wees as om met die Here se goeie nuus, sy woord, sy euangelion besig te wees? En veral in die volgende paar weke met eh, 'n uh, reis deur deur grepe uit die groot boek Handelinge die boek van uh, reise van apostels, die boek van die Heilige Gees. Ek gaan vir jou so 'n stukkie lees wat ek geskryf het oor Handelinge iewers in so 'n ou dikke boek. Daar het jy hom ook wat ek eers gedoen het oor ontsluit die Bybel en ontsluit die Nuwe Testament. Maak nou nie saak nie, maar ek wil graag begin met die volgende. Waar sal jy binne die bestek van 80 bladsye so 'n groot verskeidenheid opwindende gebeure raakloop. Verhore, opstande, vervolgings, ontsnappings, reise, sinkende skepe, wonderbaarlike reddings. Boonop teen die asemrowende agtergrond van die antieke wêreld, Jerusalem, Antiochie, Filippi, Korinte, Athene, Efese, Rome. En dan met die ongekende dekor en grafiese tonele daarby tempels, howe, tronke, woestyne, skepe, barakke, teaters. Het enige opera ooit sulke verskeidenheid? 'n Asemrowende reeks tonele, aksies en toesprake, snel gedurig voor die oog van die geskiedkundige en van die um, moderne leser verby. En elkeen sien uit die hand van die Here wat hierdie grootse beweging in aansien geroep het en gelei het terwille van die redding van die mensdom. Dit is min of meer my weergawe van die bekende teoloog Goodspeed wat hy reeds in 1923 oor die boek Handelinge geskryf het. Die enkele grootste geskrif in die Nuwe Testament, Handelinge. En ons het die voorreg om uh, by Handelinge stil te staan. Maar soos wat ek altyd vir mense sê, mag ek dit nou ook sê, uh, ek het so 'n spreekwoord disappoint them early. Stel hulle vroeg te leer. Nou hier kom dit. Ek en jy gaan net aan die oppervlakte van handelinge krap. Ek gaan jou nie diep genoeg deur handelinge kan neem nie. Stefan gaan jou teleurstel. Want Stefan kan net wys na die skatte. Maar dit is die groot Here van hemel en aarde wat hierdie skatte vir ons moet ontsluit. En kom ons vra hom in gebed om dit te doen. Ag Here, dankie dat ons saam kan reis uit u woord uit, hierdie kosbare, kostelike woord van u. Maak dit vir ons 'n woord van lewe, van hoop, van nuwe ontdekkingstogte in u skatkamers in Jesus se naam. Amen. So, ons is by Handelinge. Maar soos altyd, ek is 'n ou en ek dalk jy ook wat soos die Engelse sê, 'n big picture moet sien. Ek kan net detail sien as ek die groter prentjie sien. Ek hou daarvan om dit altyd te vergelyk met wanneer mense in 'n vliegtyg vlieg. As jy daar baie duisende meters hoog in die lug is, dan sien jy 'n breë wye landskap. En as jy laag inkom vir die landing, dan sien jy die detail. En 'n mens het beide nodig. En vandag gaan ek so bietjie saam met jou spandeer om so bietjie die breë landskap van Handelinge te ontdek. Met name die landskap van Lukas Handelinge. Ja, want eh, die skrywer Lukas is die grootste enkele skrywer in die Nuwe Testament. Kan jy dit glo? As jy Lukas en Handelinge bymekaar sit en jy sit al Paulus se briewe bymekaar, is Lukas Handelinge in volume groter as al Paulus se briewe. In persentasies uitgedruk, Lukas Handelinge maak 28% van die Nuwe Testament uit en Paulus se briewe so 24%. So Lukas is so kortkop voor die apostel wat betref die grootste skrywer van die Nuwe Testament. Dit is nogal belangrik, né? Ons is dus nou by die grootste skrywer. Die tweede belangrike ding wat ek graag wil deel sommer net so om ons so 'n bietjie te orienteer rondom Lukas en Handelinge. Tweede belangrike, dit is 'n geheelwerk. Lukas Handelinge is bedoel as een groot werk in twee volumes, deel 1 en deel 2. Ai, en ek is altyd 'n bietjie spyt dat toe die ouens die kanon saamgestel het daar in die vroeë kerk, dat hulle Johannes tussen Lukas en Handelinge ingesit het. Nee nee, die kanon samestelling is mos daarom nou nie um, uit die hemel uit gegee nie. Mense het daai boeke bymekaar gesit bedoel ek. Ek praat nou van die volgorde van die boeke. God het dit geïnspireer, maar hoe dit in ons Bybel beland het die volgorde is 'n saaklike 'n eh, samestelling. Die evangelies, dan Handelinge, dan Paulus se groot briewe, sy ander briewe, tronk persoonlike briewe en dan die algemene briewe en dan Openbaring Maar ek dink as daai ouens mooi gedink het, dan sou hulle dit gedoen het soos volg: uh Markus, Matteus, Johannes en dan Lukas Handelinge. Want dit is eintlik jammer dat ons lees onderbreek word deur uh, Johannes. Want Lukas het regtig, regtig eerlik Janis Kopella bedoel dat jy as jy klaar is met Lukas 24 by Handelinge 1 begin. Beide is opgedra aan dieselfde leser, Theophilus. Ja, en terwyl ek daar is, nou gaan nou ietsie oor Lukas sê, Theophilus. Ehm, um, dis 'n interessante naam. Baie slim ouens het al gewonder of Theophilus dalk 'n uh, eh, 'n soort van 'n uh, eh, breë simboliese naam is vir al die lesers, dat dit nie 'n spesifieke historiese persoon is nie, maar dat die beoogde, die veronderstelde, die geïdealiseerde leser van van Lukas en Handelinge hulle self as die Hofilus moet beskou. Want die Hofilus beteken geliefde van God min of meer. Iemand wat deur God liefgehê is. Maar ons weet tog dit was sy eie naam. Nou wie is hierdie Theophilus? Ai, ons weet nie. Ons is nie seker nie. Ons het ons het nie verdere historiese data oor hom nie. Maar ons kan ietsie vermoed want Lukas spreek hom op 'n baie spesifieke manier aan. In die Grieks noem hy hom kratistei. Ons vertaal dit in Afrikaans. Ek dink die ou vertaling het vertaal hoëgeagte, edelagbare. Uh eh, ehm um, u eminensie. So iets, so dis 'n baie spesifieke aanspreekvorm wat vir nou grand mense gebruik is. Die hoëgeplaaste ouens in die Romeinse ryk die goewerneurs, die hooggeplaaste adellikes, ekwivalent van die burgemeesters van ons dag. Die ouens wat regtig baie belangrik was in die samelewing. Hulle is aangespreek as kratiste Theophili, hoog geëerde, hoog geagte Theophilus. Nou Lukas 1 se eerste 4 verse wat ook eh, 'n uh, inleiding is tot albei boeke, vertel dat Lukas dit goed gedink het om dit wat hier onder ons gebeur het, bedoelende die gebeure rondom ons Here Jesus, om dit noukeurig stap vir stap uh, na te gaan. En Lukas sê party ons het dit al gedoen en hy verwys sekerlik na die Markus Evangelie. Maar hy homself het ook toe besluit om stap vir stap alles na te gaan. En om dit dan vir Teofilus te gee sodat hy seker kan wees dat die dinge waarna hy onderrig is, die reine volle waarheid is. So Lukas gee vir ons 'n aanduiding hoekom hy vir Theophilus skrywe. So Theophilus wil ons aflei is 'n Christen, 'n baie belangrike Romein wat die Here gevind het. Wat van Jesus gehoor het. En nou kom Lukas en hy onderrig hom verder in die volle breër weier waarheid. So dit lyk vir ons dis asof Lukas vir 'n 'n 'n bekeerde Christen skrywe dat dat hierdie bekeerde Christen al so 'n wyle 'n Christen is en dat Lukas besig is om hom dieper te onderrig. Uh en dieselfde gebeur verder in die boek Handelinge. Handelinge 1 begin weer by Theophilus. Ons vermoed ook natuurlik dat hy die dat Theophilus besmoontlik die die um, weldoener was wat aan Lukas die geld voorgeskiet het om 'n boek te skrywe. Maar dit was eindeloos duur om 'n boek te skryf op perkament of op papirus was amper onbetaalbaar. En jy moes 'n weldoener, 'n 'n 'n benefactor gehad het wat dit geborg het. En dit kan wees dat hierdie vooraanstaande man was uit die aard van die saak vernaam en hy het op dalk die geldjies daarvoor gegee. Maak nie saak nie. Hy is 'n Christen, hy word onderrig in die groter detail. So hoe hier leer ek sommer gou al die eerste belangrike geestelike les, want ons gaan nou in hierdie paar weke wat jy en ek saam reis, gaan ons 'n klompie dinge leer, maar veral om die Here se voet afdrukke, sy voetspore, sy vingerafdrukke in die lewe van die vroegste kerk te sien, sodat jy en ek dit kan naboots. En nou leer ek al klaar sommer 'n groot les wat my hart laat klop. Weet jy hoe groei jy geestelik? Theophilus gaan lees die Bybel, neem eet en groei. Uh weet jy hoe groei jy in jou verhouding met die Here? O, jy um, jy absorbeer die woord. Jy leef uit die woord. Hm, mooi, né? Van groei gepraat. Geestelike groei is die groot uitdaging. Hoe groei 'n mens geestelik? Ek het nou die sleutel gegee. Maar maar wil jy net kom ons nie van self groei nie. Soos ek altyd sê, <laughs> toe my kinders klein was, het pa hulle nie ingeroep en gesê kom staan nou hier teen die muur en maak ek daai streepie wat mens mos maar trek so met jou kinders elke jaar of so. Party mense doen dit. En ek kom agter die van 'n merwe hier langs aan. Hulle kinders het 2 cm meer as hulle gegroei en laat dan nou volgende jaar dieselfde gebeur. Ons het 'n moeilikheid in hierdie huis. Julle sorg dat julle volgende jaar onder die van 'n merwe hier langs aan uitgroei. Ander mense sal sê, "Joi, snaakse bure <laughs> wat julle het." Nee, ons kan nie onsself dwing om te groei nie. Maar maar hier's die geheim. 1 Petrus 2. Uh, ah, Petrus sê hy het iets geleer oor geestelike groei. Hy sê soos pasgebore babietjie smag na melk. So moet jy smag na die suiwer melk en dan bedoel hy sonder dat hy in die Grieks sê die Here se woord. Hm. So ek kan nie groei nie, maar ek weet waar is die wingerd En ek weet wie werk in die wingerd. Ek praat nou van Lukas 13 vers 6 tot 9 se wingerd. Jesus. En daar waar Jesus is, reën dit seën. In is hemelse bemesting. In is die Heilige Gees aan die werk. Ek sê mos aldag en kan ek dit weer sê. Enigste boek waarvan ek weet waarvan die outeur altyd as jy dit lees aanwesig is. Enigste boek waarvan die outeur altyd aanwesig is. So nou, die hoofilus, hoe groei 'n mens? Eet die woord en lees en groei. Jy wat saam met my reis, hoe groei jy geestelik in hierdie tyd van corona? Hier is die woord, neem, eet, verteer dit en groei. Wees in die wingerd, dis wat ons mee bezig is. En ons sê vir mekaar, uh, en ek hoop het hou die lijn, uh, ek probeer het <laughs> so onthou self, uh, Lukas, handelinge, grootste bijdra in die Nieuwe Testament. Twee, uh, dat hierdie boek Lukas Handelinge is aan Theophilus opgedra, regte persoon, die heel eerste leser, Christen en Lukas onderrig hom in Jesus se verhaal en in Handelinge se verhaal sodat hy geestelik kan groei. Nou ek sê dit is een groot werk. Kom ek kom ek wys gou 'n bietjie hoe dit loop. Ehm um, Lukas die evangelie met het 24 hoofstukke Handelinge het 28 hoofstukke. Lukas het die tyd ingedeel in drie tydperke en hy dit dit oorspan en Lukas die evangelie. Soos ek nou praat van Lukas, dan sê jy onthou ek bedoel die evangelie van nou af en ek sal verwys na Handelinge. Lukas ehm um, vertel vir ons van die tyd van Israel En dan in die sentrum, die middel van die tyd, soos wat een Duitser sê, die midde der tyd, die middel van die tyd, Jesus. En dan het ons in Handelinge die tyd van die Heilige Gees. So ons het die tyd van Israel dit eindig by Johannes die Doper, hy's die laaste van die profete van Israel. Volgens uh, Lukas 16 vers 16 kom die tyd van Israel en as jy ietsie hoor, ek bly onder vliegtye, mis skrik, is net 'n vliegtye wat die boer my vlieg. Uh hier waar ons bly vlieg daar om so nou en dan nog vliegtye. Ehm um, maar Lukas vertel die tyd van Israel, die tyd van Israel wat van Adam afstrek. Ek sal nou iets daaroor sê. Kom tot 'n einde, die laaste groot profeet van Israel is Johannes die Doper. Jy kan dit gaan lees in Lukas 16:16. 16. Lukas homself vertel vir ons wanneer Johannes die Doper optree, Johannes uh, eh, Lukas hoofstuk 3, dan sê Johannes ook, daar is Jesus en hy berei daai pad voor per Jesaja se profesie. Dan het ons die Lukas Evangelie die middel van die tyd, Christus. Christus wat as die ware profeet van God, die seun van God vir Israel kom En dan sien ons hoe sy verhaal afspeel. En dan sien ons hoe hy hemel toe gaan, Lukas 24, Handelinge 1, en dan word die Heilige Gees uitgestort en dan ons die 28 hoofstukke, die Handelinge van die Heilige Gees. Ja, ons het dit verkeerd genoem, die Handelinge van die Apostels, né? Nee, dis nie dit nie. Daar is eintlik maar tegnies net 'n um, ehm, bietjie van Petrus en van Paulus, maar dis die Handelinge van die Heilige Gees deur sy aardse kerk fokus is nie op die apostels nie. Die fokus is op Israel dan Christus in die evangelie en Christus en die Gees wat die die opgestane Christus saam met wie die kerk die wêreld ingaan. Goed. So, nog 'n stukkie van ons legkaart. Ons weet nou al so 'n bietjie van die hoofhelis. Ons het nou al so 'n prentjie. O ja, en nou daarom ietsie oor Lukas, die skrywer. Die skrywer. Goed. Eerste. Ehm um, hy is nie 'n apostel nie. Hy was nie een van die 12 disippels van Jesus nie. Tweedens ons kom 'n paar dinge agter oor die skrywer. Ons kom agter as ons in eh, die inleiding van Lukas lees en in die inleiding van Handelinge 1 dat hy sê ek het voorgenem om aan u te skryf nou bedoelende Antiochus so ons hoor dis 'n duidelike individu En dan in Handelinge 16, Handelinge 20, Handelinge 21 en Handelinge 28. Hoor ons terwyl Paulus met sy sendingreise besig is. Uh en dan vertel Lukas dit in die derde persoon, die skrywer Lukas vertel dit nie in derde persoon. Paulus het dit gedoen, dat gedoen so aan. En die volgende slaan hy oor na ons. Ons. Daar as Paulus in Filippi op die tweede sendingreis is, dan ehm um, as hy vertrek dan word ons ewe skielik van ons of in Handelinge 20 as Paulus op pad is nadat hy met die ouderlinge daar by Milete gepraat het en op pad is Jerusalem toe dan word ons van ons weer in Handelinge 21 as um, hy daar in Antioch ag in uh, Caesarea Maritima is by Filippus um, ehm, en so dan hoor ons van ons en ook op die skip na um, Rome toe, Handelinge 27. Paar jaar later hoor ons weer van ons op daai daai moeilike skipreis waarby ons nog e, sal staan een van die weke. Is Paulus um, saam met ons. So ewe skielik is die skrywer 'n ooggetuie. So ek hoor van ek Lukas 1, Handelinge 1, ek hoor van ons, Handelinge 16, Handelinge 20, Handelinge 21, Handelinge 27. Nou daar is 'n teorie dat wanneer daar skeepvaarte was, mense altyd oorgeslaan het na ons toe, maar ek gaan nou nie daartoe gaan nie. Ons wil aflei die skrywer is 'n ooggetuie van sekere van Paulus se sendingreise, veral van die tweede en uh na afloop van die derde sendingreis Paulus se gevangenskapreis na Rome. So ons het al so klein bietjie wat ons is vandag met speurwerk besig. Lekker. Soos Indiana Jones, onthou jy? as ou Indiana Jones mos op 'n plek aangekom het. Ehm um, hy het mos altyd so 'n een of ander skag afgeval of in 'n donker plek beland en dan dan dan maak as ek 'n creepy crawly goetjies hier by sy voete of slange of wat maar begin nou Indiana Jones so voel. Hy begin so 'n legkaart bou. Nou ons is besig met 'n legkaart van eh uh, Lukas Handelinge sodat ons die hoë 30000 voet 10000 meter beeld kan kry sodat ons later lekker maklik in handelinge kan vlieg as ons in detail werk. Hoop dit maak sin. Goed, so ons weet al bietjie uh Lukas het 24 hoofstukke Handelinge 28. Lukas is die grootste skrywer van die Nuwe Testament. Uh, uh 28% van die Nuwe Testament geskryf soos die 28 hoofstukke van Handelinge. Dis een geheel werk aan dieselfde leser opgedra, beide geskryf deur Lukas. Uh Ons hoor dit is 'n metgesel van Paulus, ten minste op die tweede sendingreis, uh derde en postsendingreise. Nou, as ons na Paulus se briewe toe blaai. En dis seker die enkele mees aangehaalde stukkie oor Lukas se identiteit. Kolossense hoofstuk 4. Waar as Efesiërs, Filippense, ek lang net daarby Kolossense 4 uitkom, maak Paulus die baie baie interessante opmerking en ek vermoed jy ken dit ook waai na Lukas verwys as in ons taal gesê 'n dokter 'n dokter. Ehm um, hy praat van van van Lukas wat daar by hom is in eh uh, daar in die tronk. En dan hoor ons hoe Lukas dan nou vir Paulus, ag hoe hy daar vir almal groet en eh uh, dan uh, hoor ons dis met ander woorde van eh uh, dis in vers 14, ekskuus tog, ek sê nou vers 10 Lukas die geliefde dokter soos ons dit vertaal. Uh Iatros noem Paulus hom en hy noem hom uh, Iatros Agapetos, 'n geliefde dokter saam met Demas groet die gemeente. Nou, ehm um, ek dink nie ons moet dink aan 'n dokter soos vandag nie, dokters in daai tyd het nie spreekkamers gehad en so lank by een of haar plek geleer nie. Hulle het wel gestudeer na wasplekke van geleerdheid. Maar mens moet meer dink aan hmm, meer algemene gemeenskapsdokters wat wat natuurlike middele gebruik het en bietjie geweet het van medies, maar ja, hy het ten minste 'n bepaalde soort kennis gehad wat geneesende medisyne kon deel met mense ensovoorts ensovoorts. Goed. Tog my opvallend saam met wie Paulus almal hier is, die eerste keer as ons die naam hoor van Lukas. Ja, onderloops die opskrif van die evangelie en die opskrif van Handelinge. Want die verwysing na Lukas, die ehm um, kom eintlik eers uit die 2de eeu. Hoe kan die evangelie het Lukas nie geskryf die evangelie van Lukas nie. Dit was die ou kerkvader Irenaeus daar in die 2de eeu nê nee, wat gesê het Lukas het dit geskryf en die kanon van Muratori, uh die eerste versameling van kan kanoniese boeke hier by 200 na Christus wat gesê het Lukas is die skrywer. Want hulle het geonthou die vroeë kerk het dit gesê. Goed. Nou weet ons Lukas skryf beide boeke, Antiochus, ons kry die ons uitsprake in Handelinge 16. Nou kry ons 'n verwysing in Paulus se briewe na Lukas as 'n geliefde dokter. Sjoe. En ek lees hom as Paulus daar in die tronk is terwyl hy die Kolossense brief skryf. En dis nie nou ons gesprek nie, maar ons weet nie so mooi waar is Paulus in die tronk hierdie tyd nie. Dit kom kan of verskoning in Rome wees of dit kan in Efese wees of dit kan in Caesarea Maritima wees. Maar ons weet nie, ons dis een van daai drie plekke. Maar dan stuur hy saam met al sy helpers groete. Jo. Maar hierdie is vir jou 'n wies wie in die tronk hoor kyk in ons dag dan uh, <laughs> verwag jy nie die top geestelike leiers in die hele wêreld sit in dieselfde tronk nie. Jy kry hulle by dieselfde konferensie. Al die groot name in Amerika praat by 'n konferensie of hulle praat by die groot kerklike samekomste. Maar maar die vroeë kerk, dit gryp my in die hart. Dis Paulus se droomspan saam met hom in die tronk. Uh, hy sê Aristarchus en Markus gee stuur groete. Markus die die die neefie van uh, Barnabas. Sjoe. <laughs> Hoor nou, dis lewensbelangrik. So Aristarchus, hy het die brief waarskynlik geaflewer. Barnabas um, is eh, die neefie van Barnabas. Markus is daar. En dan hoor ek ook Epafras vers 12. Wat een van julle self is wat daai kolosse uitkom. Die gemeenteleier dalk. En dan ook ehm um, Lukas en Demas. Ja, hier's Paulus se droomspan. Maar nou, nou raak ons prentjie nog 'n bietjie voller. Paulus is die tweede grootste skrywer van die Nuwe Testament, maar hoor, wie is nou by Paulus? En Markus en Lukas. En dan hoor ek ook in Filemon vers 24 en in Paulus se heel laaste brief, 2 Timoteus 4 vers 11 uh, hoor ek weer 'n keer ek net gaan gou soen toe blaai. As Paulus letterlik kort voor sy dood is en hy's in Rome en sy lewe hang in 'n draadjie. Dan sê Paulus, dan skryf hy vir die gemeente. Uh hy skryf, kom ek lees sommer, uh, hy skryf uh en dan sê hy um, vir Timoteus, doen jou bes om gou na my toe te kom. Hoor nou, dis sy laaste woorde omtrent. Vir Demas wat ons van gelees het in Kolossense, het uh dis 'n hartseer woord. Hy uh, het verlief geraak op hierdie wêreld en hy het my in die steek gelaat en na Tesalonika toe gegaan. En Crescens is na Galasië toe en Titus na Dalmasie toe. Lukas alleen is hier by my. Kry vir Markus en bring hom saam want hy sal vir my baie nuttig wees. Sjoe. Paulus is aan die einde van sy lewe sy lewe hang in 'n draadjie uit. In 2 Timoteus 4 net 'n paar verse vroeër gesê, sy lewe is op die punt om uitgegie te word soos 'n drankoffer. Hy gaan sterf. Uh en en en en en en hy moet die aflosstokkie aangee. Petrus is ook op die punt om te sterf in Jerusalem. En ek lees genadiglik in 1 Petrus 5 vers wat se 12 13 dat Markus ook daar by hom is. So Petrus is nou in Rome. Ons het die Kolossense brief gelees toe hy in die tronk was, 'n paar jaar vroeër waarskynlik dink ek in Efese, maar hoe dit ook al sy. Nou sy in Rome. En weer 'n keer is Lukas by hom. So Lukas was as ons aanvaar die Kolossense brief ontstaan hier rondom die 60 na Christus en Paulus voor sy dood, hy sterf waarskynlik in die jaar 64 onder keiser Nero wanneer keiser Nero Rome afbrand en die skuld op die Christene sit en dan Petrus en Paulus in daai tyd daar in die stad is en sterf moet Paulus die aflosstokkie aangee en vir wie beter as vir Markus en vir Lukas en nou leen ek my ore uit en ek hoor Markus is nog by Petrus so wat hoor hy by Petrus die evangelie die verhaal van Jesus eerstaans en waar kry hy taal hy en Lukas by Paulus Want interessant genoeg, vriende, is dit nie uh, die woord evangelie, euangelion, wat ons gebruik die evangelie van. Daai opskrifte is ook bygevoeg in die uh, daai opskrifie, soos ek sê, Lukas begin by Lukas 1 vers 1, maar daai opskrif, die evangelie van Lukas, dit het nie by die boek saamgekom nie. Dit was nie deel van die kanon nie. Die boek begin net by vers 1. Maar die woord evangelie kom net by Markus voor. Hy begin sommer sy boek Uh, die evangelie aangaande Jesus Christus. Euangelion. Nou waar het Markus daai woord gekry? By Paulus. Ek bly jy vra. Paulus gebruik dit meer as 60 keer. En waar het Markus sy verhaal inhoud gekry? By Petrus. En wie is vriende met mekaar? Markus en Lukas. So, hulle kan by die twee groot apostels gementor word. En kort voor sy dood het ehm um, al Paulus se helpers gedros. Paulus het ook toe nie afgetree in 'n in 'n geestelike rustige eh, ouet huis en die sinode se hoof geword of um, 'n aftreë plek met 'n goeie pakket vir geestelike leiers wat hard gewerk het afgetree nie. Hy's in die tronk. Dis sy aftreë pakket. Hy gaan sterf. Hy's alleen. Maar as Markus en Lukas daar is, gaan hy vir hulle die aflosstokkie gee. Want hoe groei 'n mens geestelik as Markus en Lukas weer vir ons die woord gee? So hoe verander mens die wêreld? Martin Luther het gesê, "Vat jou potlood en skryf as jy die wêreld wil verander." Ons dink altyd jy moet met mense iets doen. Weet jy hoe verander God die wêreld? Bring twee mense na my toe en laat hulle Jesus se verhaal vertel en die Heilige Gees sal dit vat na plekke toe wat jy nie kan glo nie. En dit daar terwyl terwyl dit erger is as corona. Terwyl terwyl die kerk se twee topleiers op die punt is om vermoor te word, Petrus en Paulus. Terwyl dit lyk of aan niemand is om die aflosstokkie te vat nie. Timoteus, kom jy na my toe. Lukas is hier en Markus is hier. Hulle word die nuwe leiers. God is nie skaakmat nie. Die kerk kan miskien in die moeilikheid wees soos Eugene Petersen sê, maar God se koninkryk is nooit in die moeilikheid nie. Hoe het nie gehoor nie die kerk, 'n plaaslike gemeente kan dalk miskien te min geld hê en meer mense hê nie, maar God se koninkryk is nooit in die moeilikheid nie. Sit Paulus in 'n tronk en dan vertel hy die evangelie. Sit Paulus in 'n tronk, dan bring hy vir Markus en Lukas en vir Aristargos. En as Demas loop, hm, eerder sal ons hom dalk weer inloop. Maar jy gaan die evangelie nie in ketting sit nie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die evangelie is nooit in ketting nie. Korona wen. Nie kerk is nie toe nie. Iemand sê nou eendag vir my hulle gemeente is nog toe. Ek sê nee, ek kan sien. Ek kan sien lyk vir my hulle geestelike lewens is bietjie af. Ek sê maar dis omdat julle dink die kerk is 'n gebou op 'n Sondag. Um ek dank die Here by ons eie kerk dat ons groei het soos ek nog nooit gesien het nie. Iemand sê nou eendag vir my dit gaan swaar. Ek sê vergewe my. Vergewe my dat ek dit moet sê. Dit gaan asemrowend. Ek het nog nooit in my lewe het dit met my so goed gegaan nie. Hy sê vir my, ja, maar ons is nie almal so bevoordeel soos jy nie. Ek sê, o nee nee, jy verstaan my heeltemal verkeerd. Ek het kontrakte verloor, inkomste verloor, maar ek is in die wêreld waar ek amazing grace elke dag sien. Ek sien massas mense tot bekering kom. Ek sien geestelike groei soos ek nog nooit gesien het nie. Ou sê, o, so jy is nou 'n digitale mega kerk. Sê ek, weet jy, my liewe vriend, as Stefan op hierdie ouderdom in my lewe waar ek nou is, my lewe moet opmeet in hoeveel mense suksesvol is of hoeveel mense by my eekerk betrokke is, dan is Stefan 'n slegte advertensie van karaktergroei in die Here. Maar as ek op hierdie stadium in my lewe saam met almal moet kla en kekkel en vloek oor hoe sleg dit gaan en hoe swaar dit gaan en 'n ere doktorsgraad in Eskom en in die regering se korrupsie en in wie weet wat se moeilikheid alles moet hê en saam met elke bitter geveg oor wie se lewensmaak saak en wat sê die kerk oor dit en dat moet hê as dit my energie moet vat dan is ek in groot moeilikheid want ek sien die hemele oop want ek het by Paulus geleer al is jy in 'n tronk die evangelie is nie al al is jy die laaste oor daar's nog altyd 'n Markus of 'n Lukas so hm. Ons het nog so, ek gaan nog so 5 minute, dan gaan ons nou 'n bietjie breek, ek en jy vir ons eerste koffie breek. Maar ons sê dus vir mekaar. Uh die Lukas Handelinge boek, groot werk, die grootste bydrae in die Nuwe Testament, uh geskryf aan Theophilus, 'n vername Romeinse amptenaar wat die Here gevind het. Hier is sy groeiprogram, gaan sit, lees, bestudeer die woord en jy sal groei. Punt. Altyd. En wie is Lukas? medewerker van Paulus, 'n medikus, saam op die eerste reis, tweede op die tweede sendingreis, derde sendingreis daarna en by Paulus toegerus met uh die moed by Markus hulle die inhoud van die evangelie gekry en nou is Lukas perfek geposisioneer om die evangelie te vertel. En ons en ons sê vir mekaar die evangelie is die tyd van Israel en dan het ons die tyd van Christus dan loop dit oor na die tyd van um, die kerk onder die Heilige Gees se werk. So ek wil waag om so een tree vorentoe te gaan. Net so een tree so te begin. Net so vinnig. Lukas die evangelie het so 'n paar bewegings. Net om so vinnig die Lukas evangelie te verstaan. Uh, jy sal onthou die eerste twee hoofstukke van Lukas het hierdie uitgebreide geboorteverhale um, Simeon, Anna, nee nog nee voor dit nog, um Sagaria in die tempel, Elisabeth, Maria, hulle loflied, uh, die engel wat die geboorte aangekondig het wat ook um, die goeie nuus bring vir Sagaria dat sy vrou gaan swanger raak. Ons het die geboorte van ons Here Jesus, ons het die kind in die tempel, Simeon en Anna. En dan dit is in die eerste twee hoofstukke uitgebrei dat die langste geboorteverhaal, langer as Matteus se. En dan het ons in Mark in Lukas 3 uh Johannes die Doper wat op die toneel kom, die voorbereiding vir Jesus se optrede tot so 'n paar verse in hoofstuk 4 in van Lukas 4. En dan het ons Jesus se optrede in Lukas 4 tot so daarby hoofstuk 9 vers 51 in Galilea. Nou sien ons hoe Jesus se manifest lyk. Tyd van Israel is nou verby. Die Doper het hom gedoop. Dis die tyd dat die seun van God op die toneel is. En wat doen hy? Lukas 4, as hy in Nasaret is, maak hy sy manifest bekend, sy program van aksie, sy intensies. Hier is die plan, die blou druk hoe God die wêreld gaan verander en hoe gaan dit gebeur? Ek gebruik Jesus Jesaja. Ehm um, ek gaan vrylating vir die armes roep. Ek gaan die blindes laat sien. Ek gaan die genadejaar van die Here laat aanbreek. Levitikus 25 Ego, die ou Israeliese taal van die van die van die jubeljaar, die jaar wat alles tot rus kom. Jesus gaan dit laat gebeur. Jesus bring die nuwe jubeljaar van die Here. En dan speel dit uit in Galilea. En dan begin Jesus van Lukas 9 vers 51 tot 19 vers 27 met 'n lang reis hierdie Jerusalem toe want ons gaan sien na koffiebreek hoe groot rol Jerusalem speel. En nou is Jesus op pad met 'n lang reis. Ag, dis aangrypend van Jesus se grootste gelykenisse uh vind dan op hierdie reis plaas. Jy ken Lukas 10, die ehm um, die Samaritaan vers 25 tot 37. Jy ken Lukas 15, die trilogie, die verlore skaap, verlore muntstuk, verlore seun. Ehm um, jy ken Lukas 16 die Lazarus gelykenis. Jy ken Lukas 18 vers 1 tot 8 die die onregverdige regter en die ou vroutkie wat klop by sy deur. Jy ken Lukas 18 vers 9 tot 14 die tollenaar en die fariseer ensovoorts. So Jesus is op reis Jerusalem toe tot by 19 is dit 27 en dan van hoofstuk 19 vers 27 28 tot aan die einde wat sit 24 dae in die vers 50s. Ek dink vers 58 rond. Het jy Jesus se optrede in Jerusalem, sy sterwe en sy reuse opstanding uit die dood. So Lukas, Lukas wil vir ons sê Israel se tyd het tot 'n einde gekom. Die doper is die laaste van die superprofete. Christus is die profeet as jy hoor uit die hemel. Die profeet, nie 'n profeet nie, die profeet, die ware stem van God wat aan Israel gegee word om finaal vir Israel tot bekering te roep. En dan sien ons hoe die profeet Jesus, die ware profeet van God reis, die Messias tot in Jerusalem. Dit loop nie goed af nie. Hy word daar gekruisig, doodgemaak. God dank Lukas 24, né, vers 1 tot 12 staan hy uit die dood uit op, loop saam met die Emmausgangers Lukas 24 vers 13 tot 35, eet saam met hulle. Hulle hardloop terug Jerusalem toe. Daar het Jesus al reeds aan sy disippels verskyn, saam met hulle geëet. En dan vat Jesus sy disippels na die Olyfberg en daar vaar hy hemel toe en sy disippels gaan met vreugde terug Jerusalem toe. Ja. Vreugde omraam die Lukas Evangelie. Dit begin met vreugde Lukas 1 wanneer Simeon ag Sagaria en Elisabet hoor, wanneer Maria hoor van die kind wat gebore word, dan jubel hulle. O, ons het 'n Magnificat, 'n loflied van Maria. Sy jubel dat die Here haar raak gesien het. Lukas 1. Lukas 24. Die disippels jubel as hulle van die olyfberg af terugstap. Hulle is vol vreugde. Dis die raam rondom die evangelie, blydskap. Matteus het ook 'n raam, onthou jy? Matteus uh, noem die kind Immanuel, sê die engel. Lukas 28, Matthäus 28 vers 20 sluit af. En ek is by julle al die dae tot die einde, Immanuel. So die Immanuel motief omraam nou weer die Lukas evangelie, ag, ehm um, die Matteus evangelie en die eh, vreugde motief span rondom hierdie mooi evangelie van eh uh, van eh uh, van Lukas. Sjoe. 'n mondvol, né? Nee? Ons het omtrent nou soos 'n geestelike Indiana Jones gevoel. Ek hoop ons kan al 'n bietjie begin loop. Julle ouens, maar ek is nou so lus vir koffie. Ek gaan nou gou vir my 'n lekker koffie brou en ek hoop jy ook of vat 'n teetjie as jy nou regtig moet. Uh, ek gaan nie weer sê mens drink tee uit selfverdediging nie, maar as ek dit kon sou het gesê, maar maak vir jou ietsie lekker warms en uh ons is oor 'n paar minute vat ons ons volgende reis vir ons dag uit die evangelie. Dis lekker, né? Vreugde. Thank you.